Bílust lífstíl á ekki að vera jaðarsport heldur raunhefur möguleiki. Píratar vilja að þú hefur raunverulegt val um ferðamáta og getur gengið, hjólað eða nota almenningssamgöngur. Kjórstu pírata fyrir lofslæð og fyrir græna lífskeiða borð.